心脏就没有受伤，不抱着希望就不会失望。笼中的雀不渴望飞翔，不带着希望才乐得安详。可是。不。 不需要。